လုံးဝတရားဟန်လို့မရဘူးอ่ะအဲစူညံတာပဲအိုက်လိုက်အိုက်လာပြီဟွန်းတရားထိုင်လို့ရတာပေါ့စူညံခန္တီပါရမီတော့ပွားလို့ရတယ်လေပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေပဲပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ပြန်မကြည့်ရငါသိတာပေါ့ငါခန္တီပါရမီဆိုရင်အများတန်းကျင့်တယ်မကြွားရဘူးနော်ဟာအဲ့တော့ပါရမီထဲမှာပါတာဘာဆိုင်လို့လဲနင့်နင့်ရဲ့ခံကရမ်းရှုပ်ပွားနေရတယ် ။ဟင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲလက်မကြည့်နဲ့နော်။ငါရဲ့ခံစည်းတမ်းရှင်းလင်းနေရပဲ။ပစ္စည်းတွေကိုငါအကုန်ဆုံးပြခဲ့ပြီလေ။ငါနှခမတရားကိုကျင့်နေ။ဘာလဲပါရမီချင်းပြိုင်နေလို့လား။ဒါပေါ့။ဟွန်းနေရှုံးသွားလိမ့်မယ်နော်။ဝရိယပါရမီရော။နေကအခက်ခဲတွေ့ကြုံတိုင်းနေကမကြိုးစားကြတော့လေ။ဟွန်းငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အများအားကြိုးစားတယ်မရရအောင်ပေါ့။အင်း ဟုတ်တယ်ငါနည်းနည်းပြင်းတယ်ကျမ်းချားသူတွေကိုငါကူညီပေးတယ်မြတ်တာပါမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့ငါကြတာဒါနပါမီတော်ဆုံးပဲလေငါနေတိုင်းနေတိုင်းဘုံဘုံကြီးကိုငါဆွန်းလောက်နေလေပြီးတော့လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငါကလူတာပေါ့အတိတ်ထက်ပါမီရောအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးရဲ့နော်ငါကအတိတ်ထက်ပါမီကျင့်နေလုံးဝလည်းမပြောဘူးလုံးဝလည်းမပြောဘူးလို့ကျင့်ထားတာအခုဆိုနှစ်လရှိပြီငါလုံးဝလည်းမပြောဘူး တေးကြလို့လားဒီမင်းညတော့ပြီးခုတ်တွေ့ရဲ့ကောင်းလေးကဘသူလဲကဲပြောပါအောင်အဓိဋ္ဌံဆရာမကြီးရဲ့အဲ့ကုန်းနန္ဒလေဘာငါ့ရဲ့ကုန်းနန္ဒလားဟုတ်တယ်လက်လောက်ရဲတယ်ပေါ့မရှက်ဘူးလားပြောချာခံဒီပညာဆရာမကြီးဆို